内焦不许会变成的功能，按住 D 不 e 我们在 Trap 功能下，我们可以任意的复制轨道，D 可以按住，选择轨道，将会复制一轨新的，复制到正后方。复制 Clip，按住 D 不 e 我们在社群界面底下，我们可以选择我们要复制 Clip。 复制克里克，我们可以非常方便的复制我们要复制的克里克。删除效果器，我们到 Device 里面选择我们要删除的效果器，按 Delete，再按效果器。删除 Automation，删除动作。我们按住。 Delete，再按住 Automation，就可以清除所有的动作记录。删除 Clipper，我们只要按住我们的 Delete，我们可以删除所有 Clipper。删除。 c o n 我们按住 delete，在 n o d e mode 底下，我们可以删除单个特效。我们只要点选，敲击一下即可删除动作。The e v i n t i v e mini note 跟 e v i n t i v e mini note，我们在 n o d e 模式底下，我们可以把我们的 mini note e Active 或是 Active，你只要使用 Mute，你既可以把我们现在的 Mini Note 隐藏起来，或者是重新启动，在 Note Mode r n 下，Active Active Mini Note，点选想要隐藏的 Mini Note。 按 mute，clip，点选 slate，可以选择任何你想要选择的 clip，修改 m i a i not，e 音量大小。 参数设定，Mini Note 的 w i d 我们选择我们要修改的 Mini Note，Holding Mini Note，我们就可以修改它的参数，修改它的位置，修改它的长度，修改它它的 g e t 修改它的音量大小。 修改动作，点选 Mini Note 到 Automation，我们可以修改它的特效，让它每个 Mini Note 的特效呈现不同。 Automation，确认 Automation 是否亮灯？随你可修改想修改的参数。 确认没问题，按 record。单独选取 mini note 制作特效。 进入 Note Mode 播放，找到你 Mini Note 的位置，选取 Mini Note，修改你的特效，可以修改你目前选取的 Mini Note 特效，修改 Grid，你可以修改更方便的。 预览模式，动作还原与重做。我要还原我的动作，按朗度可以还原动作，但我要恢复我的动作，我只要按 Shift。节拍器的调整，节拍速度都是以一为单位，我也可以按住 Shift。 以零点一的方法来调整我的节拍速度，更方便。或许的音量大小，我们可以把音量大小改成调整监听的音量大小，监听耳机的音量大小。我们只要按住 Shift 键，我们就可以修改我们的音量大小，变成是修改我们的监听音量大。